dnes vyrážíme na sever pod Rychlebské hory do kraje žuly a bludných kamenů, kde se nám po každé moc líbí. Přes Bělkovické údolí zaměříme na Moravský Beroun. Jezdíme tudy často, kvůli malému provozu. Z Moravského Berouna se dáváme na Břidličnou přes Dětřichov nad Bystřicí. Dotyčné to máme do Dolní Moravice už jen kousek. Tam nás čekají dvě zajímavosti. Křižujeme cestu Bruntal Rýmařov. A jsme u prvního bodu. Je jím barokní most z 18. století přes Moravici. Přesun na další místo bude krátký. Přesně jak jsem říkal, bylo to, co by kamenem dohodil. Počasí je parádní, takže i vyhlídka by mohla být suprová. Jenže smůla, jsme tu moc brzo a čekat nemůžeme. musíme se kousek vrátit, než se vydáme na Karlovu studánku. Mineme hvězdu, kde se dá vyjet na pradět. Propleteme se místem, odkud se vyráží kolem Bílé opavy na Ovčárnu a užijeme si pěknou cestu do Videl další zastávce. Několikrát jsme toto místo minuli, tak to dneska napravíme. Vyšlapeme kopec Trmilovák ke kapli svaté Hedviky. Není to jako v Řecku, kde jsou kostelíky a kaple otevřené. Doprava na Vrbno pod Pradědem jsme projížděli po každé. Doleva byla totiž dva roky uzavírka. Po funglovce se alespoň dobře svezeme. tak a je po svezení. Klidně to ještě mohli nechat zavřené a v pohodě to dodělat. Z Domašova až do Jeseníku je to pořád jen obec, nic záživného, ale musíme to vydržet. Dáme trochu dobrodružství, vypadneme z rušné cesty. Místy dojde i na krátký offroad. Konečně jsme se vyšplhali na křížový vrch. že by pradět. Tohle jsme chtěli vidět a pozdravit pradět. Zpět do rušných ulic města a obcí. písečné se konečně dostáváme tam, kde se dobře jezdí. To je hlavní důvod, proč sem zajet. Opravené cesty a příjemné zatáčky. Do Polska ještě ne, míříme na Žulovou. Rychlebské hory, tam je další cíl. se ještě zdržíme v Žulové kvůli pozůstatku hradu Friedberg s kostelem svatého Josefa, na který jsme mnohokrát i z dálky mrkli. Záležet, aby to byla, že? Nebo řezník, velkořezník. Horstmeister. Občas nevím, jestli jsem kameru zapnul. Úplně vzadu jsou jeseníky. Lánský vrch s obřím stolem a židlemi. Doporučuji navštívit. Míříme k radšímu údolí, kterým jsme se před 30 lety toulali. Tehdy tu bylo lidu prázdno, úplný konec světa, Dál musíme po svých. Důvod nynější zastávky. Ale my, jako když jsme tady byli my? No. no tak to tady ani nebylo. To bylo... Rychle nakouknem a pryč z toho rámusu. Ale opravené je to fakt pěkně. Teď nás čeká už jen cesta k domovu. Jen si to zpestříme přes Polsko. Javorník se zámkem na Janském vrchu. Tuto vápenou pec už jsme si prohlídli. Až na polskou hranici je perfektní cesta. odtud nás někdy čeká pěší výlet na rozhlednu. A jsme v Polsku. ještě zvládnout krizovou situaci a konečně se dostaneme k důvodu průjezdu Polskem. Perfektní opravená cesta se zatáčkami přes Kladské sedlo až do Hanušovic. Jednou jsme tady trénovali průjezdy ostrými zatáčkami. Staré město má pro mě zvláštní atmosféru. Jezdili jsme sem na víkendy a dovolené. Hanušovic pojedeme na Šumperk. Je tam spousta zatáček. Jen si tady musíme dávat pozor. a jsme v Šumperku. Teď co nejkratší cestou domů.